domla har yili ramazon oyida ro'za tutaman deb niyat qilaman ammo e, hech tuta olmayman kasalligim xuruj qilib qolaveradi qanday tutishni tavsiya qilasiz bu yil ham tutaman deb niyat qilganman lekin yana dori ichmoqdaman nima qilsam bo'ladi nima maslahat berasiz alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah oldimizda muborak ramazon oyi yaqinlashib borayotganligi tufayli ramazonga aloqador bo'lgan savollar ham hamin qadar ko'p bo'ladi mana birinchisi bir odam ramazonni e, bu yil tutaman deb niyat qiladiyu lekin ramazon kirganda uning kasalligi sababli ro'za tutishi imkoni bo'lmay qoladi avvalo ro'zani e, tutmaslikni mumkin qiladigan kasallik o'zi nima ramazonni kunida ro'za tutmasdan e, ro'za ochib yurishlikni ruxsat beradigan kasallik deb e, kitoblarda keladi va minha al marod deb keladi ya'ni ro'zani e, ochishga ruxsat beradigan sabablardan biri al marod kasallik deb berib shu kasallikni kitoblarda chegarasini belgilab bergan birinchisi kasal odam ro'za tutsa iza xofal maridu ala nafsihi talafa au zahaba uzvin bir kasal o'zini talofatga uchrashini yoki undagi biror bir a'zosi yo'q bo'lishini xavotiri kishida bo'lsa ana o'sha odam ro'za tutmasdan uzrli hisoblanadi o'sha kasalligi sababli ro'za tutmaydi yana shuningdek bir odamni kasalligi bor ro'za tutsa o'sha kasalligi ziyoda bo'lib ketadi ko'payib ketadi o'zi kasalligi bor lekin ro'za tutsa o'sha kasallikni qismi ko'payib ketadigan bo'lsa yoki o'sha kasallik ziyodalashmasa ham tuzalish muddati cho'zilib ketadigan bo'lsa bizning mazhabimizda hanafiylarda ana shu e, cho'zilish yoki ziyoda bo'lish ham ro'zani ochishlikni ruxsat beruvchi sabablar bo'ladi mana shulardan kimda bo'lsa shunday odam ro'za tutmaydi qachon tuzalsa qisqa kunlarda bir kuniga bir kun qazo tutib beradi kaforat unga vojib bo'lmaydi kaforat deganimiz e, oltmish kun ketma ket tutib bir kun tutib bermaydi qazo tutib beradi bir kuniga bir kun tutib beradi endi kasalliklarni ba'zilari bor ularni aniqlashda insonning o'zini aniqlash imkoni bo'lmaydi bunday paytda nima qilinadi bunday paytda xudodan qo'rqadigan taqvodor birovning haqqida dinida rioya qiladigan musulmon tabib oldiga borib vrach oldiga borib shu kasalligi haqiqatda uni e, salomatligiga biror a'zosini talaf bo'lishiga biror a'zosini yo'q bo'lishiga yo kasalligini ziyoda bo'lishiga yoki kasalligi cho'zilib ketishiga sabab bo'ladigan deb aytsa ana o'sha musulmon tabibning ham guvohligi bu borada o'tadi kitoblarda uni otini hazoqatni hoziq bo'lishni o'ta mutaxassis bo'lishlikni shart qilishgan ana shu musulmon tabib mana shu ham demak inshaalloh ruxsat berilgan bo'ladi sizni savolingizda shunaqa holatda bo'lsangiz demak niyat qilib ramazonga kirasiz tutib ko'rasiz xuddi yuqoridagi sabablar sizda paydo bo'lsa demak tutmasligingiz sizga joiz bo'ladi tuzalganingizda keyin bir kuniga bir kun qazo qilib berasiz vallohu alam bissalom mhmm.